Ey. Cora, Ey, cobra 08. Escucha, amigo, escucha, okay, Ok, Cora. Dice. Si no es cuando se da, Tanto te ti que no puedo más. Buscando un Dios, sé la paz. Nos queda mucho por mejorar. Junto a la cobra me encontrarás. Sacando bombas en plena night. Sueños de Jordan, las bambas night. Los pibes lloran con Give Me fight Down 5. Que suene el can mientras pico. Una flor más por mis chicos, por esos sueños de niños, por esos sueños malditos Dame cinco, suena el hand mientras pico. Una flor más por mis chicos, por estos sueños de niños, por estos sueños malditos. soy Cuando será tanto te dije que no puedo más Buscando un Dios, goza pues la paz Nos queda mucho por mejorar Junto a la cobra me encontrarás